se vuoi dire tu qualcosa Matteo. Ah, ma eh... ormai il dibattito, come auspicavo alla fine del mio intervento, ha sviluppato positivamente le cose che, da cui bisognava partire per approfondire, ossia come intervenire nella pratica eh, per abbattere non solo la questione da un punto di vista pratico sindacale, cioè come con l'esempio della GKN si può mettere in discussione questo sviluppo capitale nel proprio luogo di lavoro si può, ma anche la necessità di rovesciare il sistema. Io dico di, la necessità di rovesciare la logica stessa che, porta, che ha portato l'industria 4.0, ossia l'accumulazione del capitale. Questa è la questione. E, e lo diceva bene Roger, è ora di, di discutere su questo. Il compagno prima che parlava e che eh, sulla cooperazione c'è, secondo me, non voglio cioè, parlare della cooperazione perché, però, ecco, ha centrato il punto su cui diciamo da 4, da, dalla questione del 4.0 secondo me bisogna iniziare a discutere magari un'altra discussione, non lo so, la questione dello Stato. Cioè noi non, eh, per, cioè il perché lo Stato dà i, i, i dà i soldi ai padroni per fare delle innovazioni tecnologiche, sfruttare gli operai, scusate non sto a cercare le parole, perché, è, perché è lo, stato, è lo Stato dei padroni e questo bisogna, cioè lo Stato, come diceva, lo diceva Engels in ultima analisi, lo Stato è, è un, un, gruppo di uomini armati che difende i diritti di proprietà e i privilegi dei padroni. Quella è la questione. Ecco, da questo punto, e, chiudo, questa è, e chiudo davvero, questa è la questione su cui si deve dibattere oggi, perché è su questo punto qui che si deve costruire un partito, un partito rivoluzionario comunista ed è, e si, e, ed è da questa chiarezza che noi ci differiamo da altri partiti che hanno fallito, cioè i riformisti che si sono parlare chiusi.